Eh, när jag fick passningen från skolforsknings <clears throat> det här projektet så, så, eller Skolforsk, så stod det på den bollen som rullades in till mig så stod det transformation. Och det tror jag är ett förhållandevis vanligt sätt att uppfatta det här med överföring av forskning. Och då gjorde jag så att jag tog till mig den, det önskemålet från uppdragsgivarna och så vrängde jag lite grann på det här så att jag intresserar mig för de här överföringsmekanismerna och har ett renodlat, och det skulle jag ha också, ett renodlat lokalt perspektiv. Så att jag försöker